हाय फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट में जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया है उन्हें रिमूव कैसे करें ठीक है तो इसके लिए एक नहायत आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो बिना अपनी वीडियो को लंबे करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं सब सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल कॉलम पर ठीक है उसके बाद हमें आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है जो एप्स का ठीक है आपने इसे क्लिक करना है ओपन कर लेना उसके बाद आपने वेब जो स्टोर है चले जाना ठीक है जाने के बाद आपने सर्च बार में आना आने के बाद आपने इधर मल्टीपल लिख देना है और सॉरी टूल्स फेसबुक लिखेंगे तो आपके सामने ही गया ठीक है ये आपके सामने बहुत शेयर वाले करा मुझे फेसबुक वाला है अब मैं उसे क्लिक करना ठीक है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं जो सबसे पहले आप, आपके सामने आएगा इसे आपने इसे ओपन करना ओपन करने के बाद आपने इसी से यहाँ से ऐड कर लेना ठीक है तो ये हमारी ऐड <clears throat> तकरीबन हो जाएगी ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमसे ठीक है तो ये हमारा आप देख सकते हैं क्यों सकता है ठीक है हो गया ठीक है तो उसके बाद आपने दोस्तों ना अपनी जो है ना मैं फेसबुक आई डी मतलब उसे लॉग इन कर लेना उसके साथ ये आपके साथ अटैच होगा ठीक है ये आपके सामने उसका इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है डैशबोर्ड ये चीज़ें कुछ ठीक है तो आपने किसी चीज़ को तंग नहीं करना आपने सबसे पहले जाना है टूल्स में टूल्स में आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा friend request friend remove groups scanner और पेज तो आपने ग्रुप में चले जाना जाने के बाद आपकी आईडी जो शो हो जाएगी शो होने के बाद आप ये देख सकते हैं आपके सामने जो भी आपने जिस ग्रुप को भी आपने ज्वाइन किया वो आपके सामने आना ठीक है उसके बाद ये रो है ये कह रहा है पांच five ten twelve twenty five fifty hundred या हंड्रेड से अबाव है तो आप जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं तो मैं यहाँ से दस करने लगा हूँ तो टेन को ठीक है तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेन जो हमारे ग्रुप होगा नीचे ठीक तो ये वाले सर जी इनका मैं खुद जो एडमिन हूँ तो लिहाजा ये वाला जिसमें तो आप एडमिट होंगे वो ये आपका प्रमोट नहीं करेगा ठीक है तो उसके बाद आप जो लीव का ऑप्शन है ये आपको नजर आ रहा है ठीक है आप इस पर क्लिक कर दे रहे और यस डिलीट आइटम आपने क्लिक कर दे रहे ठीक है ये कुछ टाइम लेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक काम करना ये आप दोस्तों देख सकते हैं ये देख लो ये आगे आपको रिमूव का लफ्स जो वर्ड वो नजर आ रहा है ये ऑटोमेटिक जो हमारे ग्रुप है वो फिनिश हो चुके हैं वो जितने भी हमने रिमूव कर लिया ठीक है ऐसा से आप सौ हंड्रेड तक कंप्लीट भी कर सकते हो और कुछ करना चाहते हो वो भी कर सकते तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन घंटे को बता दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा लाइक भी कीजिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़